Na Bíblia Sagrada, as crianças são consideradas pessoas especiais para Jesus, pois a diferença da criança para o mundo dos adultos está na humildade, simplicidade. Como percebemos, as crianças são meigas, singelas e que se deixam levar pela inocência. No fundo da alma, os pequeninos são pessoas sábias e especiais para o lar e principalmente para Deus, Entretanto, mesmo que as crianças tenham esse caráter natural colocado por Deus, elas são pecadoras. Mas o importante é que a Bíblia tem uma mensagem especial para esses pequeninos. E é Jesus quem disse, ensinando que nós adultos devemos ser semelhante às crianças, para que podemos então herdar o céu. Verdadeiramente eu lhes digo, aquele que quiser entrar no reino de Deus terá que agir como uma criancinha. Se por um lado Jesus nos ensina a aproximarmos das crianças, deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Já por outro, alguns pastores querem as crianças distante de seus cultos. Isso mesmo, pastores demonstram seus comportamentos em não gostar muito de crianças, principalmente aquelas que choram e atrapalham seus sermões, como o caso de um pastor americano que revoltou os fiéis ao fazer algo, digamos, desagradável. É, minha amiga, quando pensamos que vimos de tudo, o pior acontece. Então, vamos conhecer o caso do pastor que expulsou a mãe e bebê de um culto. Tudo por causa do barulho da criança. Tudo aconteceu nessa igreja. Era mais uma noite de culto e por isso a igreja estava lotada de fiéis. E no púlpito estava o pastor Dan Smith pregando a palavra de Deus. I gave you my definition of Avail last week. I want to give it to you again. To be entirely valuable to, to be completely profitable for, to be unreservedly advantageous to, to be solely useful, to be altogether helpful with everything, in everything, through everything, and during everything. That's what fully avail is. De repente, se percebe um choro vindo da plateia. Era uma criança no colo de uma mãe, O pastor, sentindo-se incomodado pelo barulho, interrompe o culto para intervir sobre a criança que chorava, dizendo: Hey ushers, can you please show them where the nursery is? I don't want to struggle with a child the whole time, so please help me out. Conforme vimos, ele pediu publicamente que a mãe e a criança deixem a congregação durante o culto, porque a criança estava fazendo barulho. Hey ushers, can you please show them where the nursery is. I don't want to struggle with a child the whole time, so please help me out. Do púlpito, ele chamou a atenção dos porteiros para mostrar à mãe onde fica o berçário, porque ele não queria brigar com uma criança o tempo todo. Pronto, esse pedido já foi o bastante para que os fiéis começassem a cochichar entre si sobre a atitude, por considerar desproporcional e irrazoável. Percebendo o clima instalado, o pastor interrompeu novamente o sermão para justificar, conforme vemos. Philippians 1:21 says this, for me living, okay, let me stop. Just because I just did that everybody's freaking out because I just said that. Listen, we love children. And you know, sweetie, look at me. We love kids. But if the if the child is going to affect the whole service because the child's cranky or whatever, we do have TVs that are right out there in the in the in the back, so that's cool. Mas isso não foi o bastante, e uma pessoa decepcionada pelo que viu acabou deixando a igreja por não concordar com a postura do pastor. 250, 300 I love children. But see, everyone's focus is right there right now. sweetheart, as long as she's fine, you stand there and do your thing. But, but, and, and I need you to understand, somebody else got up and walked out. That's okay. O pastor percebeu que cometeu um erro e a gravidade que tudo se tornou e tentou consertar mais uma vez, dizendo... I'm not going to affect 300 people because of a crying child. That's why we have TVs in the outside. That's why we have a nursery. If you get offended over that, I'm sorry. I really am sorry, but we're not going to do that. And I know I sound like a jerk right now, but That's not, we're, we're not going to affect 300 people because of that. Let me try to get back in the mode of where I was. E o vídeo com a bronca desmedida do pastor por causa de uma criança no culto começou a repercutir intensamente nas redes sociais. Isso porque a própria avó da bebê, isto é, a mãe da mulher que foi expulsa, que também participava durante o culto, que publicou na página do Facebook e ela fez um desabafo sobre a postura rude do pastor Dan Smith, questionando, em alguns trechos de sua frustração sobre o desastre, ela diz como pode esse pastor se chamar homem de Deus e tratar um membro da sua congregação dessa forma e não se importar se alguém se ofende? Não sei o que é pior, o constrangimento de um membro ou o fato de que ele não se importou se ofendia alguém. Segundo a avó, a bebê em questão tinha 15 meses e apenas fez um pio, não estava chorando. E a mãe ficou muito constrangida e chocada com a situação, muito chateada e desapontada porque estava procurando uma igreja e achou que esta era de seu gosto. Frustrada, a avó da criança ainda acrescenta que, tão triste numa sociedade onde precisamos de trazer os nossos jovens para Deus e eles são perseguidos porque têm um filho pequeno. Desculpe, mas as crianças fazem barulho, e isto não foi um barulho que estava a distrair. Esse dessa foto é o avô da bebê. Também ao se pronunciar, ele criticou muito sobre a postura do pastor pelo tratamento. Em alguns trechos ele diz, minha filha ficou chateada e machucada com a ação dos pastores. A minha publicação nunca foi para esmagar um homem ou sua igreja. Erros foram cometidos e tenho a certeza que ele irá tomar uma abordagem diferente com a próxima jovem mãe. Por favor, ao invés de derrubar esse homem, ore por ele, ore pela igreja dele. Eles são humanos, afinal, Deus ama todos nós. O vídeo foi publicado nas redes sociais e tornou-se um dos assuntos mais comentados da comunidade evangélica. Internautas reprovaram a atitude rude do pastor ao expulsar a mãe com a criança de colo durante seu culto. Tudo pelo simples fato da criança chorar, e o barulho de choro incomodou o pastor. O avô manda uma mensagem ao pastor em sua página do Facebook dizendo eu não conheço pessoalmente e eu não pretendo que você recebesse tanto calor. Por isso, peço desculpas. Quanto à minha filha, sim, você entrou em contato, mas foi uma vaga desculpa copia e cola. Sinto mais que ela merece mais do que isso. Ela não está pronta para responder, no entanto, ela gostaria de conhecer cara a cara e conversar. Quem estiver disposto, entre em contato comigo aqui pelo Messenger. Deus abençoe você e a sua congregação. Com a enorme repercussão negativa ao pastor, após o clamor de muitos da congregação e também internautas que lamentaram, o pastor aparentemente resolveu se desculpar com a mãe. E a mãe e bebê se encontraram com o pastor Dan em um shopping, conforme vemos nessa foto publicada em seu Facebook. No texto, a mãe diz que o pastor iria se pronunciar na sua transmissão ao vivo através da página do Facebook da igreja. E tudo aconteceu uma semana depois do ocorrido, em um culto de domingo, e não foi se pronunciando não. Ele de fato as convidou novamente a mãe e a criança em sua igreja, e o pedido de desculpas foi diante de todos os fiéis e ainda fez uma belíssima dedicação a bebê. Na página da igreja no Facebook, fotos da dedicação do bebê foram postadas e em um dos trechos do comentário do pastor ele diz: muito grato pela bondade de Deus, sua misericórdia e quão impactante é seu perdão. Em outro trecho, ele diz: mais importante, é evidente que o perdão de Deus é muito mais forte do que aquilo que o inimigo faz para nos impedir de ser um impacto na vida de alguém. Esse pastor fez a coisa certa ao se reconciliar com essa família, porque isso é ser cristão, saber reconhecer o erro e pedir perdão. Por esse acontecimento, somos gratos a Deus e ficamos contentes que tudo terminou bem. Mas é evidente que em algumas igrejas a família tem pouca importância e uma repreensão pública a uma mãe acaba entristecendo toda a comunidade. Por isso, ter uma espécie de creche é um ótimo serviço para oferecer aos pais durante o culto. Entendemos que crianças pequenas é normal serem barulhentas e perturbadora, e reconhecemos que em igrejas esse é um problema contínuo que enfrentam quando se trata dos pequeninos, o importante é que esse caso teve um desfecho positivo, de um pastor que publicamente se desculpou com a mãe e a situação ruim foi redimida para a glória de Deus. Que sigamos o ensinamento de Jesus quando chamou para junto de si as crianças e disse: Deixem as crianças virem a mim, e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Deixem vir minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhante a elas. Verdadeiramente eu lhes digo, aquele que quiser entrar no reino de Deus terá que agir como uma criancinha. É simplesmente impossível relatar numa lição como esta o que há de importante e profundo numa comparação com os crentes em Jesus e as crianças, porque o reino de Deus pertence aos humildes, aos simples, aos sábios, aos singelos, aos inocentes e aos que não se deixam levar pelos cuidados desse mundo. O nosso desafio é assumir as características fundamentais que são exigidas no caráter de uma criança: humildade, obediência e dependência do pai.